está más rellenita, amor. ¡Argento! ¡Oh! ¡Me tocó el culo! ¡No, no! ¿Qué más pensaba hacerme? ¡Depravado, probado asqueroso! ¡Oye! ¡Ay, Dios mío, soy un psicópata! ¡Por Dios, casi me infarto!